Hej och välkommen till Sedd och Nick Nico testar igen. Nu kör vi, vadå Nico? Ja, vi har fått en utmaning av en kompis. Av en kompis. Att äta en burk <laughs> sylt. sylt. <laughs> Eh, Och vi där, här Icas hallonsylt, 620 gram. Mm och vi har även till dessert en Fanta Pineapple. Vi vet inte om den är ny. Ny eller vars, ja, jag köpte den i alla fall idag så. Ja, den är på 355 milliliter så att... Eh, den är inte svensk. Den är inte svensk nej. Den har ju den här lilla. Och en eh, varje salladsshot. Ja. Raspberry. Med alkoholvolym procent 25. Procent. Alkoholvolym procent 25. Ja. Men jag eh. tänkte ta som dessert förmodligen, men... Eh, vi tar väl helt enkelt och hugger in på sylten och ser hur långt vi kommer. Ja. Jag... Halvvägs vi börjar ta emot. Mm. Det tar emot som fan. Det har varit sött. Mhm. Det var surt som fan från början. Men det var, eller sött, jag vet inte något av det. Hur mycket det är typ. Ja, jag har inte kommit långt i att kolla. Du var bättre på sylten än mig. Du är bättre på glass än mig. Mm. Och jag var bättre på citronen. Men, men jag tror du vinner den här tävlingen. Mm. Jag får inte i mig någonting mer. Jag vill hämta Klas och se fattar vad jag äter. Visst är väl de här då? Eh, ja, det börjar ta emot alltså. Ja, du fick i dig typ halva. Jag fick i inte mycket men jag har sylt. Jag sa det för dig. Mm. Jag kan öppna och hälla upp. Ananasfanta, alltså. Men det är borta. Mm. Mm. Ja, har du tänkt äta upp hela nu? Mm. Ja. Jag måste klara av en challenge. Jag lägger mig på sylten. Vad heter han som utmanar? Emil. Emil. Tack Emil för utmaningen. Det har kämpat, men den är för jävla söt för mig, men jag måste ju... Jag kan ju inte ge mig. Har du sett alltså hur fan kan du äta i en burk? Jag åt det, det smakar på det, det sväljer man ner. Vad tror du om den här ananaspampan då? Eh, två tugg kvar. Sen eh, vill vi tacka dig Sweden Dash för eh, att du har eh, nämnt oss i dina filmer. Ja, en stor shoutout till dig Sweden. Mm. Kan du lägga en länk till honom också? Ja, jag snurrar ner en länk här. Gå gärna och titta in på oss, sådana riktigt bra filmer. Ja. Länk kommer se ut av video. Mm. Bra Nico, du klarade 650 gram, eller var det det? Mm. 620 gram. Ja. Bra. Ja, vi måste ändå sätta mig på det. Det var inte gott, det var inte jättelätt heller men... Mm. Jag tyckte det var för sött för min del. Jo, jo. Nu kan jag säga något så att... <laughs> Men det, jag, jag vet vad du menar. Ja, det, det, det finns en sur eftersmak. Mm. Äh, nu Men, ja. tycker jag att vi hugger in på den här. Fanta Pineapple. Den var faktiskt bra. Den var riktigt god. Den smakade inte pinapple. Nej. Den var... Den var... Den var... Den var svingod. Mm. För att den inte är riktig ananas Pang! Nej. Det var... Det, det var det inte, men den var jävligt god. Mm. Ja men alltså den var mild så att säga. Det är inte... Det är hallonlakritskött. Ja, en hallonlakritsshot. Ja, det här... Han, han... Oh, det luktar som de här dödskallarna. Eh, eh, saltskallar? Ja. Mm. Det var de du tänkte på? Ja. Salta skallar kanske de hette. På Karamellkungen? Ja. ja. Vi häller väl upp lite så här. Det var inte jämnt, nej. Ja men det här, det här tror jag blir riktigt cool. Det tror jag också. Fan, den mag magen blev inte bra den sylten alltså. Ja men även halv, ett halv kilo sylt alltså det är... Mm, ja, eh, på lördag så är det 120 prenumeranter tack. Eller vad säger man? Prenumeranter, film? Eh, jo, eh, ja det är väl vi kör lite, en liten favorit i repris ja, ja. Och en extra. En liten extra. Och en liten extra så att... Eh... Så vi skålar väl för det? Ja. Skål. Mm. Så satans goda va. Nu, den var ganska stark i smaken. Men jo, den är lite spritig naturligtvis men... men... Den var ganska god. Ja, ganska god. Jag tänkte att det här var... Jag, trodde, jag hade faktiskt högre förhoppningar. Det kanske är det som är problemet. Att Betyg då på den här från 1 till 5? Ja, en trea. Uh, eh, jag ger nog 3,5. Den här då från 1 till 5? Uh, eh, fyra. Jag ger fyra jag också. Eh, Sylten då? Du åt ju upp allt. Det är en etta. <laughs> <laughs> ja, sylten är Icas eh, hallonsylt. Det är inget betyg utan det är liksom det Se hur mycket kunde äta men allvarligt, så här, det där är ju typ två, två, te, två skedar. Det är ungefär som du och glassen. Ja, så ska jag äta våfflor sen då kan jag förstå att du vill ha kvar det men... Ja, ja, ja. jag kan göra våfflor. Men vi släpper en 120 prenumeranter special edition på lördag. Vad är det vi gör? Och så återigen, gå in på Smidebergs sida och kolla hans bärsfilmer och eh, snapsfilmer. Så säger vi tack för oss. Tumme upp tippen. Så ses vi nästa gång. <laughs>